жала түстіғыда қаласа мына Елі мың теңгені бары баласыздар. Елі мың теңгені келі баласыздар деген болатынбыз тағы да жүгіттер жігіттер мен атбегілер осы келген бар, салымат алады осы келген екі көкпарды тоқтатып міне той егелеріне міне бүгінгі күні тағы да айтып өтеміз бүгінгі күні анарбековтер отбасы міне анарбековтер әулеті елді жинап міне ниет етіп міне құдай қаласа бейжан бекжан бақытжан бауырларымыз міне елдің баталайық деп ниет етіп беріп жатқан көкпар той құда қаласа келген осы жігіттердің жақсы ниетін сіздерге деген рахметін тыңдайтын боламыз содан кейінгі жерде үш бар салым аталады үлкен үлкен үш бар салым аталады көкпар көтерілді байжақ болды болса той төреген жатса байеке кел байеке бар болсаң кел кеше ғана күні кеше байырғы тәртіппенен бір күндік той берген міне елдің ағасы елдің молдасы болып жүрген міне имам байжақ болды болса той төрлеген жаса келіңіз байеке бағанада атыңызды атаған болатынбыз келіңіз әрекеттеріңізді жасаңыздар құрметті шабандоздар осы келгеннен кейін нұртасжан үш бар салым қалады той иелерінен бір жақсы тілек естетін боламыз міне ә, көкпар көтеріліп келе жатыр көкпар көтеріліп келе жатыр көкпар көтеріліп келе жатыр мәккен бол міне ә, міне салмаған шабандоздарға құда қаласа бұйырсын деген ниеттеріміз бар көкпар көтеріліп жатыр осыдан кейін үш бар салым аталады естімей қалдым демеңіздер ағайын әрекеттеріңізді жасаңыздар әрекеттеріңізді жасаңыздар көкпар көтеріліп келе жатыр меккен бол микош палуан меккен бол меккен бол ахмет қажы көкеміздің атыма қалай қалай меккен бол микош палуан қолда ажырат таста көкпарды жерге тастана нұртас көкпарға егел қылыңыздар шабандоз салса баруын азамат